أصدقائي هذا من الخارج قدر المستطاع تنظفه كذلك هذه الصندات تنظفن من الخارج لكن أهم شيء عندنا احنا الداخل تنظيف الدواخل مال هذا الحساس شباب بعدين نجيب هذا مال زنجار وحاول كل فتحة موجودة بيه مثلا هذا اللي جاي من اللي جاي من الدبة مالت الدهن اذا عبر عندك يعني مفتوح نجي هنا اوكي نجي هنا بعدين نجي هنا بعدين هنا اخوان هذا الحساس هو اللي المسؤول عن ضخ الدهن للبستم هذا الحساس الكهربائي هذا يفتح ويسد بعدين عندنا هذه الفلاتر نفتحها ننظفهم بهالطريقة هذه شوف كذلك هذه لاحظ شلون قاعد يصعد كان ما يصعد هذا بسبب الاوساخ اللي موجوده جوا لين نجيب هذا القبق مالته نضغطه مع شباب تحياتي للجميع لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد مع السلامة